Kato, Robinin keikkapussi. Missä? Ah, niin, toi mopoauto. <laughs> Voihan se olla Patrick Lainekki. Niin se kitaristi. Niin. Mopoautoilijat, maanteidemme aatelia, tulevaisuuden tähtiä. Tee kuten bändi. Kunnioita kaikkia liikenteessä. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.